हेलो वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो लिब्रा कैल्क की है और लिब्रा कैल्क के अंदर आज क्या सीखना है आइए आपको बताता हूँ देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है नेम ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर इंग्लिश मैथ्स और टोटल तो इसको सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ एक अलग डिफरेंट बैकग्राउंड दे देता हूँ यहाँ पे तो कोई भी एक बैकग्राउंड हम यहाँ पे दे देते हैं तो ये बैकग्राउंड मैंने दे दिया अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका टोटल किया गया है ठीक है अब हमको इस टोटल का फॉर्मूला पता करना है तो हम यहाँ पे F2 प्रेस करते हैं तो हमें फॉर्मूला दिखता है लेकिन जैसे ही एंटर करके नीचे आते हैं तो ये फॉर्मूला गायब हो जाता है ठीक है इस तरह की ये ट्रिक मैंने आपको एक्सेल में भी सिखाई थी फिर यहाँ F2 प्रेस किया फॉर्मूला दिखा हमें लेकिन फिर एंटर प्रेस करेंगे फॉर्मूला गायब ये फॉर्मूला गायब नहीं करना चाहते हैं इसके लिए आप कोई भी ट्रिक देख लीजिए लेकिन ये जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ना तो ये फॉर्मूला गायब हो जाएगा तो क्या ऐसी ट्रिक है कि हमें सिर्फ फॉर्मूला डिस्प्ले हो क्या ऐसा हो सकता है क्या ऐसा पॉसिबल है तो चलिए ये समझते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू का निशान लगाइए और लगाइए एक formula F O R M U L A formula एक है और इसी फॉर्मूले को आप लगा दीजिए जी हाँ फॉर्मूला ही है और ये टोटल को सेलेक्ट कीजिए बंद कीजिए ब्रैकेट को और एंटर प्रेस कर दीजिए यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि सेल फॉर्मूला ही आपके सामने आया हुआ है विद सेल एड्रेस देख सकते हैं ये बहुत इजी है बहुत आसान है अगर आप मैक्सिमम मिनिमम कोई भी फॉर्मूला आप यूज करते हैं तो आप ये कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मैं एवरेज कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ ए बी ई आर ए जी ई तो ये हो गया एवरेज और यहाँ पर जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एवरेज भी कैलकुलेट हो जाएगा अब यहां से आप ड्रैग करवा लीजिए इसको अगर आप चाहते हैं कि इसका भी हमें फॉर्मूला दिखे ये एवरेज का भी तो आपको सेम वही is equal to formula type करना है यहाँ पे F O R M U L A formula जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा और ओपन करने के बाद पहले वाले एवरेज को सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए आपको एवरेज का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा ये बहुत ईजी है बहुत आसान है आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video